Всем привет! Сегодня на рынке огромное количество препаратов. Один из самых популярных – тестостерон. Это мужской половой гормон, который ответственен за многие физические и эмоциональные качества мужчины. Он вызывает огрубение голоса, половое влечение, агрессию и рост мышц. Среди всех используемых на данный момент андрогенов, тестостерон является более естественным и безопасным для организма мужчины. Конечно, если использовать его в разумных пределах. И начинать свое знакомство с темной стороной бодибилдинга мы бы посоветовали именно с него. А если вам нужна помощь в составлении курсов и разборе анализов, вы всегда сможете найти ее в нашем паблике паблике ВКонтакте. Кстати, среди подписчиков мы разыгрываем эту крутую сумку. И чтобы победить, нужно подписаться на паблик и репостнуть к себе это видео. Но вернемся к тестостерону. С какого эфира начать? И какой лучше? Ведь на сегодняшний день их такое большое количество. Прежде всего, нужно убедиться, что вам уже есть 21 год, и вы отдаете отчет своим действиям. Если все окей, то для начала нужно выбрать надежного и проверенного производителя. Ведь покупая дешевые препараты, сильно рискуете заработать инфильтрат или еще хуже абсцесс, не говоря уже о других, более фундаментальных изменениях в вашем организме. Основным фактором выбора качественного препарата должно быть доверие к нему именитых спортсменов и, конечно же, положительные отзывы тысяч потребителей. Штрих-код продукта должен обязательно пробиваться на сайте производителя, иначе вы покупаете кота в мешке. Начнем с самого популярного эфира тестостерона. Энантат – это стероид длительного действия. В зависимости от обмена веществ и гормонального фона, средний период действия препарата 2-3 недели. Энантат стимулирует процессы регенерации в организме, повышает общий тонус и желание тренироваться и часто помогает устранить проблемы с суставами. Его брат, тестостерон ципионат, практически идентичен Энантату. Средний период действия препарата от 15 до 16 дней. Недостаток ципионата, впрочем, как и всех длинных эфиров, заключается в том, что он ароматизируется или, другими словами, превращается в эстрогены. Когда в мужском организме образуется слишком много эстрогена, начинают проявляться такие побочные побочное явление, как гинекомастия. Задержка воды, отложение жира по женскому типу, а также возникает снижение сексуального влечения и атрофия яичек. Большинство этих последствий можно предотвратить, если использовать препарат правильно. Тестостерон пропионат отличается коротким временем действия. Инъекции выполняются обычно через день. В этом один из основных минусов применения пропика. Попав в организм, он быстро всасывается в кровоток, поэтому работу пропионата можно ощутить после первого же укола. А если вы не любите частые инъекции и при этом не хотите набирать лишней воды, то вашим выбором может стать содержать тестостерон фенилпропионат. Данный эфир, в отличие от пропионата, активен в течение 4-5 дней, представляет собой нечто среднее между тестостерон-цепионатом и пропионатом, и получаемые результаты сравнимы. Но многие опытные атлеты предпочитают сустанон. Его основное действующее вещество не один эфир, а несколько эфиров тестостерона, включающие изокарпаат, пропионат, фенилпропионат и деканаат. Каждый из эфиров имеет свой период активности, что обеспечивает высокую концентрацию препарата на протяжении долгого времени. Но опять же, из минусов – высокая задержка воды и резкое увеличение массы тела. А если вы хотите все и сразу, или на носу соревнования, а допинг-контроль не дает вам покоя, на помощь приходит суспензия тестостерона. ее состав не входит эфир. Нет масла, а следовательно 100 мг активного вещества представляют собой 100 мг чистого тестостерона. Для сравнения, 100 мг тестостерона энантата дают организму только 72 мг чистого тестостерона. Остальная часть приходится на эфир. У суспензии очень короткий период полувыведения, благодаря которой меньше шансов, что вас спалят на допинг-контроле. И при этом достигается максимально быстрый анаболический эффект, который чувствуется буквально на следующий день курса. А какой ваш любимый препарат и почему? Напишите об этом в комментариях. Если вы хотите больше таких видео о других препаратах, то ставьте лайк, и мы поймем, что эта тема вам интересна. Больше полезной информации можно найти в нашем паблике ВКонтакте, а эксклюзивные фото лучших спортсменов России вы сможете найти в нашем Инстаграме. Спасибо за просмотр и подписку, а также не забывайте участвовать в розыгрыше и посмотреть другие наши видео. Всем счастливо!